Car musico ciam gravas, por imagi iustan mondon. Saluton, bona matenon. Mi estas in mia labor ciambro, in universitato, car valdau. Eh, eh, mi eh, donos gas lezionon al uson universitato, comprenemble retume kai tio esis ankaŭ antaŭ la la la nun tempa krizo estis planita tiel. Eh, do eh, estas trista novaĵo. Uh, unu e la poetino en Esperanto forpasis pro la coronaviruso hierau en Italio. Iulia Sigmund, kai mi volas legi al vi el tiron è eh, l'ordeno della verda plumo che ho estas eh, libro uh, eh, con uh, collecto della viv prescriboi de niai verkistoi no <clears throat> mine legos cion sed nur uh, parton Julia Sigmund Hungarino, rumana civitano, nascigis la decunuan de Julio 1999 in Turda, Rumanio. Emerita pub actorino esperantistigis autodidacte en 1956 en Cluj, Napoca. Funkciulo de Esperanto movado regiona landa kaj faka, prezidanto Esperanto asocio Cluj, Napoca, membro kaj delegito de UEA ek de 1986 kaj de senacieca asocio tutmonda ek de 2004. Kurs gvidanto en pluraj rumanaj vilaĝoj kaj urboj. Partoprenis pub teatran internacian festivalo en Zagrebo, ecte 1968 kiel Esperanto gvidanto de Stata Pub pupteatro el Cluj-Napoca. Do, uh, sed chefe chefe por por mi almeno si si estas si eh, estis fakte eh, poeto kai en uh, esperanto klaso antaŭ mi pensas du jaroj estis interessa grupo che inter interessigis pri uh, poesio kai virinoi kai do kai estis eh, vera internazia grupo estis eh, cina studentino uh, rumana studentino nederlanda compreneble kai usona se mi bone rimemoras yes uh, do mi e la fino della curso, facte ni legis poemon de de Julia Sigmund Doloro kai ni laut legis mi laut legis en uh, esperanto kai litala kai ciui laut legis en sia lingvo por fini la kurson kai do mi volas legi por vi la poemon Doloro Doloro sus pardon Doloro sur soilo deploro mi staras Mi vane attendas cae frapas la pordo fermitas. Mi timas cun buscio premita, silentas, sen vorte. Mi staras, attendas. Alarmoi, la nigra e stonetoi internen faletas. Sed dure frap sonas stoneto. Monteto, mi igias sur soilo deploro, ol digias. Do, <clears throat> Coran dankon pro via attento, mi compreneble kiel ciam uh, finos per eh, esperanta musico, originale esperanto musico, kai duon namasteon al ciui, kai gis morgam.